Sasa wasanii, wanamuziki, wachekeshaji na madj watafanya vipi kazi zao? Hilo ndilo swali la kwanza ambalo nitalielekeza kwa msanii wetu, rais wa kundi la Wasafi Diamond Platinumz akiwa Dar es Salaam Tanzania. Ah, Diamond, kwanza ah, janga hili la korona limekuathiri vipi wewe kama mwanamuziki? Limeathiri kikubwa sisi wasanii, moja ya sehemu zetu za kutengeneza So mikusanyiko imekatazwa uh, kwa usalama tu kuweza ku, ku protect, uh, ndugu zetu, familia zetu, dunia yetu. Lakini ikiwa hivyo, tafsiri yake ni kwamba tena show amna show amna kwa hatuwezi kuingiza riziki kwenye njia ya show, kwa kutafuta njia mbadala ambayo unaweza kutengeneza riziki. Mm -hmm. Kwa athari ni kubwa sana especially kwangu mimi, nilikuwa na tour kubwa sana, nilikuwa na Europe tour, nilikuwa na American tour, nilikuwa na African tour, nilikuwa na tour nafikiri mwaka huu ulikuwa ni mwaka ambao nilikuwa na show nyingi sana ambao wajee kutokea, kwa sababu so far nilikuwa nisha post show zaidi ya 30 nadhani, uh, ah, half ah, zote zikawa cancelled au ah, usielewe kama ni postponed au cancelled kwa sababu zimesizi, kwa namna nimepoteza kiwango kikubwa cha fedha yeah. Uh, umezungumza kweli kwamba uh, matamasha ambayo ulikuwa uyahudhurie yameweza kukatizwa. Sasa hili limeathiri vipi ama limekupa hasara gani wewe kiasi gani? athari iliyotokea ni kubwa. Kwa mfano, unajua mapato lazima yasimame, na nikupa mfano mdogo tu uh, tunafanya tulikuwa tunafanya ma, makadirio ya athari ya mpango mzima uh, tukakutana tumepoteza karibuni inaweza kufika uh, 3.5 bilioni tishini ni kama bilioni uh, tatu pointi tano ya kitanzania uh, kwa mambo ambayo amekatika ghafla tu hapo kwa ina maana utaweza kujua ni athari kiasi gani, lakini apart from that hiyo ni kwangu mimi tu kama Diamond, acha kama kampuni ambapo ina wasanii wengine ah, ambao uh, pia nao wanategemea mikusanyiko. So ukiangalia in general, athari ni kubwa sana, na nafikiri kwa sasa hata ukizisema ni mpaka tuone hii itaishia wapi, mwisho wake ndio utajua kabisa kama athari nilioipata kubwa ni hiyo. Lakini so far mimi naangalia kwa collection zangu tu, nimekaa kwa sababu sisi tulikuwa tuko Paris kule Paris, wakati wanakaribia kutaka kurudi tena, zikawa airport zimeanza ile mambo yafanyi kazi, mambo yafanyi kazi, inabidi tuone tunafanyaje kurudi Dar es Salaam. Kurudi Dar es Salaam, uh, tuka drive tukaambia inafanya kazi Belgium, tukaenda Belgium uh, ikawa airport pia wanasema hiyo ndege tutakiwa turudi nayo haifanyi kazi, ikabidi tu drive tena mpaka kuelekea uh, Switzerland. drive kwa masaa mengi kweli kutoka Belgium mpaka Switzerland. Kufika pale pia ndege ambayo tutakiwa turudi nayo tumeambiwa inaondoka kesho yake tukasema tuwezi kusubiri, so ikabidi tuichukue ndege nyingine tena, tukakata ndege nyingine ambayo ilikosti kama milioni thelathini na nne za Kitanzania, that's almost I don't know 14000 USD, shelewa so yani hasara zilikuja ni nyingi. Kwa jumla Diamond, hasara ambayo mmepata ni kubwa sana. Uh, kutoka nchini Kenya tunaye Profesa Hamo. Profesa Hamo, uh, kabla ya korona, tuongee na wewe kwa dakika chache sasa. Kabla ya korona, wewe kwa kawaida hufanya shughuli zako za kuchekesha watu wapi? Mhm. Uh -huh. So sisi tunatua tuna kwanza, eh, nimefurahia sana Diamond naongea kama shirika eh, la fedha la Tanzania kwamba mabilioni ulikuwa umemtishia lakini uzuri ukarudi kwamba ni Tanzania ni shilingi. Ah, nafikiri hata sisi tumepoteza mabilioni lakini za Kitanzania so eh, kwa mfano leo leba tulikuwa na tua kubwa sana Eh, ya, ya country music kwa sababu tunafanya comedy, tuna mix na mziki, kwa sababu unajua Kenyan entertainment industry lazima ukuwe na mchecheto fulani, unajua. So kama leo peke yake eh, najua tumepoteza do mob sana mm -hmm. eh, kuna yule atakuwa akimtranslatea Diamond ili aelewe hizi Kiswahili, nitakuwa nikirusharusha mhm. eh, vibovu. So kwa mfano tours peke yake, tours peke yake every weekend tumekuwa na tours ambazo mm. Mm-hmm. umeona tukijaza stadiums nini for comedy alone mm -hmm. so you can imagine how much we've lost eh? Eh, ni vile siwezi sema tu na, numbers kwa sababu KRA pia wanasikiza, nimeona wameingia so You can imagine how much how much you have lost every day. Uh, professor Hamo, uh, ni kweli ni kweli kwamba mmepoteza kiasi kikubwa kwa sababu hamwezi tena kuandaa shows ambazo mlikuwa mnaandaa. Sawia tu na vile Diamond alivyosema, haiwezekani tena kuandaa shows. Lakini uh, unapozungumzia wewe kama mchekeshaji, wewe ambaye kawaida huenda kufanya hizi shows uh, kuna show zako kando na hii ya leo, show zako zipi zingine ambazo uh, zilikuwa uh, zimefutiliwa mbali ama zimekuwa cancelled? So since tulipoanza we had, we had like uh, seven tours seven tours ambazo tulikuwa tumepanga so you know every, every weekend tuko na tour a different town. Nilikuwa nimeitwa Zanzibar na eh, wanaitwa Wasakatonge. Kuna show moja kubwa sana huko, so pia hiyo ikakuwa cancelled kwa sababu hakuna traveling eh, na pia huwezi leta watu pamoja na hatujui nani ndio nani, hatujui corona iko wapi. So definitely like seven big shows in zilienda. So all of them to be ilibidi tuzicustomize after a new different way of but it, the, the feeling itself and the, the money that you generate uh, when unaenda pale kwenye ground ni different sana na kuifanya hata kwa mtandao ama kitu kama hicho. mm -hmm. Naam, tukirudi kwako Diamond, vipi umeweza kujitahidi kuendeleza kazi zako? Maana uh, tumeona umezungumzia kwamba matamasha yameweza kufutiliwa mbali, hakuna kinachoendelea kwa sasa. Kwa hiyo vipi wewe unajitahidi katika kazi zako kujiendeleza? Uh, unajua siwezi kusema uzuri sana, lakini at least kwa sisi wanamuziki uh, mara nyingi tunatumia digital, tunakuwa tuna digital sales ambazo tunauza kazi zetu uh, kupitia katika mitandao tofauti tofauti ambapo watu wana stream uh, watu wana downloads na vitu kama hivyo so na uzuri kidogo at least kwenye kipindi hicho watu wako majumbani na <laughs> wanasikiza sikiza sana nyimbo yeah. so at least kidogo inakuwa natupoza moyo na as alivyokuwa anasema ndugu yangu hapo hata ukisema ufanye show online na nini utafanya lakini the feeling is totally different hata ukosoaji wake hawezi kuwa sawa kama ulivyokuwa mwanzo. Ndio tunakama tuna idea tofauti tofauti na mawazo tofauti tofauti ambayo tunaamini kwa namna moja nyingine yataweza at least kufidia fidia, kwa sababu mi naamini kila jambo linakuja kwa sababu na kila kitu kwenye penye nia pana njia, so njia ziwezi kukosekana. Tutafanikiwa hivyo hivyo, tutaweza kujishikashika, lakini imekuwa wakati mgumu sana kama unavyojua, ka kwa sisi tunaweza kusema kama kwa mimi fitna kampuni kwa hiyo watu lazima waendelee kuwalipa, sababu wengine walikuwa lipi kwa sababu ya show, wanatakiwa walipe kwa mwezi, na hawezi kuambia tuna corona corona, hata wao na matatizo <laughs> no. So as company ndio kuonyesha jinsi gani mko stable hata kwenye matatizo kama haya, kwa sababu ukisema oh, hatuna hela za kulipa, unaonekana kwa nyika kampuni yenu hamjajipanga, mna insurance mm. na vitu kama hivyo no. bila so, shaka bila shaka